¿Por qué es fundamental que la OIT aborde la violencia de género en el trabajo? Bueno, como Colsiva nos parece importante, ¿verdad?, que la OIT aborde el tema de violencia de género en el trabajo, ya que las mujeres en las plantaciones agrícolas de Latinoamérica eh, hemos mm, analizado la situación, hemos compartido las experiencias en cuanto a la salud de las mujeres y miramos que muchas mujeres por las actividades repetitivas que se dan eh, eh, tienen muchas consecuencias, mucho como por ejemplo el túnel del carpio, por ejemplo la cuestión del mango rotador. Entonces hay un sinnúmero de problemas en cuanto a la salud de las mujeres. La otra cosa es la discriminación en el empleo. Hemos mirado que las empresas últimamente están contratando más hombres eh, que mujeres porque parece ser que ellos miran la lactancia y la maternidad como un costo a la producción. Y la otra cosa es que también hemos, estamos mirando con suma preocupación y creo que por eso también la discriminación en cuanto a igualdad de salario. Entonces, hay varios temas, ¿verdad? Eh, y por eso creo, consideramos que es importante la eh, que se discute este tema sobre la propuesta de convenio sobre violencia de género.